1のところを左手でつまみます次に左手でつまんだところから延長した肩と裾のところを右手でつまみますあとは払って袖のところから折り込むようにして畳めばそうですこんなに綺麗